तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम सफर हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है love